他是那个 IG 的图文插画家，那我们可不可以来给你一个挑战？什么挑战？服装什么事？教你课外的服装知识。Hello，大家好，我是申老师。我们今天看到特别嘉宾，他是那个 IG 的图文插画家大卫君。 大家好，我是大卫君。哎，我平常是图文跟场景插画家。那 IG 就是有一个很可爱的狐蒙的角色，然后这个狐蒙的角色呢，会来说一些很可爱的时事啊什么的，然后你就觉得，哎，天啊，太贴近生活，然后又是 Q 版的这样子。那今天为什么会邀请他来呢？因为我们今天要做一个旗袍单元。 看一下后面，因为旗袍的单元呢，就是跟他的这个过去有一些画风，我觉得蛮相似的，所以我们就邀请他来今天跟我们一起来学旗袍的整个演镜。那你对旗袍的印象跟想象是什么？我旗袍的想象，嗯，就是像春丽吧。你说放两个。玩电动的时候就欢选春丽。 <laughs> 我知道，我有看，我有看。 <laughs> 然后他一直在打电动，从电动里面跳出来。超久以前嘞。我们年代的。 男性对于旗袍印象，那女性是什么？深夜时段，女性深夜， <laughs> 女性对于旗袍印象就端庄啊，就很像是妈妈要去参加婚礼、亲家母的感觉。真的假？一般人呐，就是只有亲家母会在喜宴上穿旗袍吧。现现代来，现代人对于旗袍的印象都是这些嘛，就是可能男性的想象跟女性的想象， <laughs> 讲男性的想象都会有一种黄的感觉，是你吗？ <laughs> 那大家有想过旗袍为什么？ 会演变成现在这样吗？他过去到底是什么样的人会穿？然后衣服的演变怎么会变成这么合身？然后胸部就是很。 胸部那么大不是？那我们今天就来讲说旗袍的演变史。旗袍到底怎么来呢？因为大家有想过旗袍到底是谁穿的吗？一开始的旗袍呢，其实是满族人在穿的。那满族人其实就清代末年的时候啊，大家会穿这样子的衣服。你会看到这样子，它是其实像 T 字形的哦。那它这时候的裁剪其实很简单，它就像一个 T 字形，你手穿过来，穿过来，衣服连上来，松松的感觉，这很像皇帝的颜色。嗯。 就很像那种你你们看到那种古装剧的那种那种感觉。那因为当时简单的遣裁呢，我们会叫做一桶江山袍。什么一桶江山袍？因为它是整个桶状的嘛，然后上面有很多很多，你会看到很复杂的一些装饰的东西，比如花啊、龙啊、凤啊这些，就代表每一个阶层里面的一些呃地位。嗯，名字也太帅了。 再来呢，我们从满族的时候进入到二零年代，大家有没有看到服装有一点点不一样？大卫君，你觉得它不一样的地方在哪里？变贴身了。哎， <laughs> 没错，它变得比较有腰身了。然后再来，有没有发现这个袖口变窄了？嗯，因为这个时候受到就是欧美服装的影响，洋裁你有听过吗？有有有。对，然后开始就是不像以前我们讲的 T 字型这么简单的裁剪，开始有了腰身，然后袖口也变窄，让女生的曲线。 比较明显，那你会看到装饰的东西，刚刚是不是装饰的边边很宽？嗯，现在变得细细窄窄的，只是一个勾勒点缀的效果而已。这个时候是二零年代的旗袍，在三零年代，我还在考他，有吗？我今天不是来学的吗？袖子变得更短，没错。好，三零年代呢，这个时候呢，旗袍已经普遍化了，不是只有满族人穿，因为众多的女性其实就把这个旗袍当做。 日常服装在穿的，所以每个人的想法都会不一样啊，流行的趋势也会不一样。所以有些人想要很长的袖子，有些人想要很短的袖子，有些人领子想要很高，有些人想要无领。所以这时候旗袍就多了非常非常多多种变化。好，这时候很特别，当时有一个广告叫做“英丹式领布”，因为这个时候就是大家有想象以前那种制服是不是他都穿很像旗袍式的制服，嗯，都是用利用这个大量的英丹式领布的布料去制作，然后。 这个时候的那个广告就是长这样，我就觉得蛮可爱的，好像某种那个药品的名字。 <laughs> 对啊，接着四零年代呢，主要是因为战争影响，大家要轻便一点点，让服装不会太多的装饰，然后也不会就是好像穿了很多 lilico 的的东西，你很难去走动，所以这个时候就开始流行无袖啊，长度也越来越短，以轻便为主。 就是会想要梁朝伟跟哦，设计是吗？ <laughs> 在那个年代就是这个年代的，是你年代差不多的。其实现代呢也有很多利用旗袍的这些元素去做设计，比如说台湾很有名就夏姿啊跟龙迪，你觉得这些衣服用了哪一些元素跟旗袍的风格有关？开叉，嗯，腿开叉的那个边边，然后跟上面那个 领子，领子这边的那个接口的部分，旗袍的元素不外乎是开叉、高领跟滚边，还有这个布料的花纹。所以利用这些重点，其实也可以设计出。 不同于过去既有的印象的这些旗袍，改良成现在流行的风格。那以上呢，就是旗袍演变啦，就是从一开始宽宽大大的，然后越来越有腰身，到现在就是改良式的旗袍等等。那我想问一下大卫君，老师要出问题？了。是的。你最喜欢哪一个年代之外，你有没有想象，就是自己心目中理想的女孩或男孩，哎，或男孩 <laughs> 穿着某一个年代的旗袍的样子，是你觉得最美的？我觉得。 其实我反而比较喜欢那个三，是三零年，三零年代吗？我觉得它的那个布料上面的，不知道是不是因为款式的关系，上面的花纹，嗯，好像跟其他年代差蛮多的，我自己还蛮喜欢。蛮喜欢。那我们可不可以来给你一个挑战？什么挑战？帮我们画出二零年代的旗袍。没问题。哇。 好，那既然大卫君就接受这个挑战，沈老师也接受一个挑战，我就做我心目中觉得好看年代的旗袍穿给大家，大家期待一下哦，期待一下。 <laughs> 那我们旗袍就做好了。我今天选的是一个四零年代的旗袍，有收腰无袖。那我们就看看我穿上去是什么样子喽。 我们刚刚就完成我们的旗袍展。我们今天是穿就是四零年代的这个旗袍。那为什么会选择四零年代？因为我觉得它比较接近现代的这个人在穿着的，很像洋装的部分，领子也不会太高，穿起来也比较舒适。你觉得怎么样？我觉得非常的清凉， <laughs> <laughs> 舒适。 另外呢，大卫君呢有在哪里开线上的课程？尤太有开设插画的线上课程。好，如果对就是插画 Q 版啊，或者是整个空间有兴趣，平板绘图的朋友，可以记得去搜寻一下哦。那我们今天就到这边，喜欢我们的话，欢迎按赞、订阅、分享，开启小铃铛。我们下次见，拜拜。